болды қой тамақ даярданың ба чарчадым мен жаман чарчадым сен жаман оор турбу ай кудайга шүгүр ай аял болуп калган эмнеге эми эркек болсом жүрмөкмүн да сагышып тетиги мүшөктөрдү көтөрүп тияка ташып буяка ташып оор немелерди чарчап алтыным ертең төретханауға барып төрегеннен кейін қайра ойланып қаласың еркек болып өле жаралып қалсам болмақ екен деп